人の間通り過ぎた風はどこから寂しさを運んできたの泣いたりしたその後の空はやけに透き通っていたりしたんだ たはずの夢はいつも思い出せないそういうことが時々あるただずっと何か朝目が覚めるとなぜか泣いている誰かを探している星に待って願って手に入れたおもちゃも部屋の隅っこに今転がってる 叶えたに夢も今日で100個できたよたった一つ大好きが抗がんご 我的真挚真心比宇宙还辽阔，我会牵着你的手，只想你全部接受。 你知道我对你不仅仅是喜欢，你眼中却没有我想要的答案，这样若即若离让我很抓狂。yeah，不知道该怎么说，心里面在想什么，闷骚的性格我也很讨厌这结果，你看。 眼神，像是在把委屈诉说。Hey b a b y 这都怪我，真的真的舍不得你难过。不在乎别人怎么看，像我这种。 Yeah，不知道该怎么说，心里面在想什么。闷骚的性格我也很讨厌这结果。现在我又为你去改，从单纯变成行动派。原来我这无心的伤害，Because I love you so much。不要想你只是习惯，不满足每天的晚安。 若。